estamos tres mangas tenemos la manga de aquí que está bien esta también cayó exacto ahora tenemos problemas con esta manga este eh, pie es de más de 2010-2012 segunda generación el mío es un 3 sedan 2011 y esta es la que cambia. Creo que es un poquito más larga y tiene esta curva. Al final está pues es más derecha, como así, más o menos. Y pues nada, vamos a tener que pasarla por encima del trotter para que funcione y pues Like the bottom. Esta es la que tuvimos que cortar para que llegue al final. Tenemos esta hasta aquí. La otra que sigue. están tuvimos un percance, se fue la luz y pues tuvimos que ahorrar un poco de batería. <laughs> y continuar el trabajo. Ni continuar el trabajo. Vamos a ver qué pasa. no tiene